Oh, Esse foi o especial de Natal, foi curto, porque é eu não tive tanta ideia, mas pra terminar eu vou mostrar o presente que eu ganhei e que eu vou fazer vídeo pra vocês também. E eu decidi fazer o especial de Natal e os 50 é, é inscritos em um vídeo só que fica mais fácil. Vamos lá. É isso aqui que eu recebi. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy. É isso aqui, né? capinha do jogo. Mostra tudo que vem. Aí vem mais uma caixinha. Que é bem bonita, é muito bonita essa caixa. Realmente muito bonita. Até aqui é escrito o nome do jogo. Acho poder te ver no Legacy. Tá eu achei muito bonita essa caixa. Agora eu abro e temos. Isso aqui que eu gostei muito que é o livro de arte do jogo. Tem várias coisas aqui. Mostra a arte do jogo, mostra um pouco de história, algumas cenas. E aqui no final tem uma, como são feitas algumas cenas, tipo, essa cena aqui é o final da cena, mas aqui tem coisas. É muito legal, achei bastante interessante, principalmente pra mim. acho Isso aqui é só uma, uma coisa que eles dão da, da, própria, da própria loja mesmo. É pra resgatar um código. E o mais interessante. Peraí que tá difícil tirar. O mais interessante está aqui. É muito bonita essa capa. Ó a bandana. A bandana deles. A bandana dos Naruto. Se não me Essa edição tá muito bonita. E atrás tem a mesma coisa que é a caixa que é. Deixa eu pegar um pouco de luz aqui pra ver melhor. O reflexo da luz fica melhor diversas Ó, a Kunai ali também do Naruto. Narutinho. Isso ilumina também, junto com as bandanas. Eu vou fazer vídeo dos três que vem, ok? Que vem. Aqui vem o CD do filme do Boruto, que é o filme do Boruto. É o Boruto Next Generation, que eu já tô vendo o anime já. Aqui é o Storm Trilogy, que vem o Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto, Ultimate, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. E aqui tem o 4 Road to Boruto, que vem o 4, né, a história do 4, e mais o a DLC do Boruto. Eu vou fazer vídeo de todos, ok? Vou começar com Ultimate Ninja, Storm, depois vou com Shippuden 2, Ultimate Ninja Storm 2, Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e Boruto. Vou fazer vídeo de todos, vou ser todos no canal com vocês. Bom, este foi o especial de Natal. Agora vamos com o especial de 50 inscritos, que na verdade é só alguns avisos. E agradecer por 50 inscritos. Assim, não né, Sei que não é tanto, né? um canal que um monte, mas pra mim já é bastante, eu não pensei nem que eu ia chegar aos 20, <laughs> já tem 50. É, é bastante. E vou explicar já algumas coisas. É, primeiro que eu fiquei sem postar vídeo porque eu tô, tô estudando ainda, então agora eu tô postando, porque agora eu vou postar alguns porque chegou as férias de Natal, depois vai recomeçar a escola, eu vou parar de postar de novo até acabar, porque não tem mais férias grandes, talvez de Páscoa se Páscoa tiver férias grandes, daí vai, ter, vai ser vídeos por ali. É, é por isso que eu tô postando meio diferente, assim, tipo, tem vezes que eu paro um monte, tem vezes que eu posto um monte, tem vezes que eu paro um monte, tem vezes que eu posto um monte. Mas é por causa disso. Ok, é, outra coisa que eu vou fazer gameplay, né, de, do Play 4. Está aqui, essa coisa. Ele é aquela, aquele que tem parte fosca e a parte metálica, só que não dá de ver muito bem agora aqui, falando em gameplay, eu vou primeiro fazer as, as do Naruto que eu recebi. E depois ainda temos três joguinhos aqui para que vocês possam escolher quais fazer. Last of Us Remastered, que é meu jogo preferido, é o jogo que eu mais gosto de todos os jogos. Dragon Ball Z Universe você, eu vou deixar até o card aí em cima para vocês votarem em qual vocês vão querer ver depois do, do Naruto. Outra coisa, eu tô pensando em deixar uma intro, é, é música tá, mas não vai ser uma intro tão elaborada assim, vai ser tipo, vai, é, eu vou fazer, agora eu vou fazer como se fosse a intro desse especial de 50 inscritos. Eu vou contar aí pra vocês. Fala galera do Craft City! Então hoje é um especial de 50 inscritos. Bora! Vai ser mais ou menos assim, tipo o final, né? Que é só uma tela preta. Mas no final aparece a imagem do Creeper também. E por que, que eu tô mantendo a imagem do Creeper? Porque sim, eu ainda não decidi alguma imagem verdadeiramente pro canal, mas quando eu decidir, eu vou trocar o Creeper, ok? Ah, e é isso, valeu. Sempre assim, inscritos, é. Assim, muita gente pode achar que é pouco pra fazer um especial, mas eu já acho que é bastante. Então é isso, eu vou postar alguns vídeos até, até o começo de janeiro. E volta às aulas e de janeiro, ali pelo dia 8. E aí depois eu vou parar de fazer vídeo porque eu tô em época de escola. Ok? Então. Valeu, falou e foi!